Приветствую на своем канале. В сегодняшнем видеообзоре я хочу вам показать вот такой замечательный наборчик Левушка. Э, состоит он из шапочки и шарфика. Шапочку я вязала э, крючком номер 4, двойную ниточку использовала э, полушерстяную пряжу от фирмы Ланоса Baby И также вязала шарфик, но спицами. Такой же пряжи в одинарную ниточку. Сделала вот такие на краях бубончики. Ссылочку на шарфик я оставлю под этим видео. Единственное, что я не вывязывала, как в видео уроке сову вот здесь. Вот. То есть я просто сделала обычный шарфик длиной метр и делала вот такие вот бубончики из двух цветов. Э, шапочку я вязала э, столбиками с одним накидом, то есть вырезала днище кружочек и от него набрала высоту. Затем я э, сделала вот такое вот как бы отделение и продела обычную пряжу, то есть кусочки ниточек белого цвета. Дальше у меня вот здесь вот ушки обычные, кружочки амигуруми и мордочка. Я здесь сделала немножечко прибавочки по бокам для того, чтобы у меня был такой вот прямоугольничек. Я начинала с круга амигуруми столбиков без накида. Вот такой вот у меня замечательный носик и бусинки-глазки. Жгутики я сделала на ушках завязочки вот такие вот. И получился довольно-таки миленький наборчик. Для Осмолки возьмите любую шапочку, а затем просто украшаете, и тоже, я думаю, ничего сложного здесь быть не должно. Поэтому, кому понравилось, обязательно ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы, кому что непонятно.